Nanawagan po namin kayong makarating dito. Dahil kayo po ang aming inudulo bilang senador. Hindi po rin namin kayo pinabayaan nung nakarang eleksyon. Thank you. namin dahil talagang alam naman natin na si Senator talagang dumarating sa mga gantong pagkakataon. Yun po ang aming pinapasalamat. Kaya kami, tulad nito, nag-aantay kami talaga. Wawa po, nabang na at sunod at uban ako salamat ah, sa iyo lahat ngayon na iba ako wawakot bagnani ko eh, sakit apang uh, ah, asma at uh, iyan uh, ah, baay sunod ako wawakot Nanawagan po namin kayong makarating dito. Dahil kayo po ang aming inudilo bilang senador. Hindi po rin namin kayo pinabayaan nung nakarang eleksyon. Uh, Senator Bongo, uh, unang-una po nagpasalamat po sa inyo sa pagpunta niyo po sa amin dito, sa pagdamay po sa amin na mga nasalantaan ng uh, ah, sunog po. linggo. Yan, idolo namin talaga siya. Eh. habang kami eh, nabubuhay, hindi namin makakalimutan yung kanyang tulong na ibibigay sa sinapit po ng aming kabig, mga sa aming trahedya nangyari ngayong ng masunugan. Ngayon, nandito po ako dahil pangako ko po sa inyo, kahit saang sulok kayo ng Pilipinas. Sabi nila, meron mga, bakit ka pupunta sa mga iskinita? Sabi nila, pang pangako ko po yun sa inyo. Kahit saang sulok kayo ng Pilipinas, papasukin ko kayo. Kasi po, representative nyo ako. Kami, representative nyo. Paano maririnig dun sa Senado? po ba ay gusto ko ang uh, ayos at NHA rin po pupunta rito para mag-interview sa inyo kung sino po yung gusto mag-avail ng murang pabahay. Kung ayaw nyo naman lumipat sa malalayong murang pabahay, magbibigay rin po sila ng materyales sa inyo. Home, yun. Ambag-ambag lang. at sana akong ba akong ba ah, ako bait layo na, na akin. Lamat. serbisyo sa inyo. Anytime, lapitan nyo lang po kami.